Mas quem sois? Sou o espírito desse freixo a que te encostaste, mas tu quebraste esse encantamento. Mas quem sois? Sou um velho rei visigodo, rei como tu, Dinis. E como tu conquistei terras, dominei povos. Um dia, deitei-me à sombra deste freixo, adormeci e meus inimigos mataram-me. Aqui! <laughs> Não tenhas medo, Inês. A ti não te vão fazer o mesmo. Só estamos os dois e eu estou cá para te aconselhar. Que sabes da minha vida, bom rei? Sei que desejas fazer as pazes com o teu filho Afonso. Até sei que me encontrarás felicidade com a Rainha Isabel e o vosso filho grande parte tu és o culpado das coisas. Se lhe desses mais atenção, talvez houvesse menos discussões, menos guerra. Está bem. Darei mais atenção a Isabel. Mas diz-me, velho rei, e o meu filho Afonso? Preciso saber. Escuta, Diniz, escuta com atenção, porque é segredo. Oh, como não tinha pensado nisso. Espera, Diniz, falta ouvir o resto. Se não voltará a ficar tudo igual. Espera, Diniz, espera. Espera.